dopo che si fa il biologico sono arrivate coccinelle, sono arrivati tutti questi tipi di animalini che prima non esisteva vederli. Proprio ora ce ne sono tantissime. Con il convenzionale ci siamo accorti che ramavi ugualmente tante volte e l'uva non, non, riuscivi a portarla come la volevi. E da lì abbiamo provato a passare al biologico. Noi non ci siamo più lamentati il sistemico fai prima, perché te sai che cosa dai, ottieni. Il biologico te sai che oggi rami, se domani piovi devi riramare. Se non ci si mette in testa di ricoltivare la terra, si smetterà di mangiare. E non è il biologico o il sistemico, è che la terra va coltivata. Non si è fatto per il terreno e per il territorio. La terra è terra e gli si deve voler bene.